और दरबार में आमंत्रित करना चाहूंगा परम आदरणीय मेरे अग्रज भाई संजय जी मित्तल को भी आए और दरबार को अपने मधुर स्वरों से आह्लादित करें भाई संजय जी मित्तल जो जिनकी प्रसादी रह हो वो कृपया प्रसादी लें ये यहाँ की आयोजक परिवार की तरफ से उनको विनती है आदरणीय संजय जी तो हो बोलिए सच्चे दरबार की ये जयकार तो तब लगाते हैं कोई थका हुआ होता है बोल श्याम प्यारे की आपको तो लग रहा है कि हाँ आप और हम दोनों बराबर फ्रेश हैं शाम का नाम एक ऐसी कुंजी है जो थकावट को दूर भगा देती है ये हम आज छप्पनवा दिन है छप्पन दिन से महसूस कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं यात्रा से पहले बाबा की कृपा से कई वर्षों से कीर्तन बाबा करवा रहे हैं पाँच सात दिन लगातार कीर्तन करते हैं लेकिन पाँच सात दिन के बाद में ये फील होने लगता है कि अब थोड़ा रेस्ट चाहिए एक दिन दो दिन का बीच में गैप चाहिए दिन शाम साक्षात सामने खड़ा है आज छप्पनवा दिन है सिर्फ दो ही काम रहते हैं सुबह उठकर चलना है और रात को कीर्तन करके सोना है और दिल से दिल से बताऊं चालीस किलोमीटर भी चले एक दिन ऐसा भी आया दो दिन ऐसे आए एक दिन चालीस चले एक दिन अड़तीस चले पैंतीस तो तीन चार पाँच सात दिन चले तीस भी कई बार चले लेकिन चालीस किलोमीटर जिस दिन चले उस दिन भी जब इसके सामने पहुंचे तो लगा कि बिल्कुल सुबह उठकर आए अभी नहा धोकर एकदम प्रेमियों बाबा के सामने बैठकर अपने आप को हमेशा फ्रेश महसूस किया करो हमेशा फ्रेश रखे जाओ कभी भी आपको थोड़ा सा भी ऐसा नहीं महसूस होने देगा कि आप आज थक गए आइए के दरबार में रोज कोई ना कोई ऐसा दुखियारा मिल रहा है जो कहता है कि भजन के माध्यम से अर्जी लगा दीजिएगा यही एकमात्र साधन है जहां पर सुनवाई होती है कीर्तन कीर्तन करने वाले जब बाबा को सुनाते हैं भजन देखो ये इसको आप सवामणि से रिझाने की कोशिश करना मुझे नहीं मालूम इनको कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा सोने चांदी से रिझाने की कोशिश करना कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे लेकर इसको देते हैं लेकिन दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं सारी कायनात इनकी बनाई हुई है कुछ लोग बोल देते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा मुझे सोच पर उनकी हंसी आती है सूरज शाम को डूब जाता है चंद्रमा पर भी ग्रहण लग जाता है लेकिन ये अपने भक्तों के लिए आधी रात को भी उजाला कर देता है इनसे चांद और सितारे हैं सूरज चांद सितारे इनसे हैं सूरज चांद सितारे से हमारा बाबा नहीं है प्रेमियों इसका दरबार सारी कायनात इन्होंने बनाई है ये सब कुछ कर सकता है पलक झपकते ही आपके पलक नहीं झपकेगी उससे पहले कर देगा और आपका कितना ही बड़ा से बड़ा काम आपको लग रहा है कि मेरा काम इतना बड़ा है इतना बड़ा है कि शायद इसको पूर, अगर पूरा होगा नहीं और अगर होगा भी तो शायद महीनों लग जाएंगे लेकिन इनकी नज़र में सिर्फ एक नज़र का खेला है आपके पलक झपके के नहीं इन्होंने चाह लिया तो आपको पलक झपकने से पहले आपका काम तैयार है तो बताओ फिर इसको किस चीज का प्रलोभन दे सकते हैं दे सकते हैं किसी चीज का कि बाबा तुझे भोग लगाएंगे अरे जो रोटी का निवाला मिल रहा है चुपड़ी वो भी देसी घी की इनकी कृपा से मिल रही मकान दिया तो इनकी कृपा से छत आपके सिर पर इसने बनाई इसको क्या छतर चढ़ाओगे लेकिन एक काम है जो ये नहीं कर सकता है ये भजन गा नहीं सकता ये भजन सुन सकता है और कसम श्याम की जो बाबा को भजन सुनाता है उसकी पुकार जरूर सुनता है बाबा आजमा कर देखो रोज नियम बना लो कि मुझे बाबा को एक भजन सुनाना है मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जिस दिन जब तक आप ये सोचोगे कि मुझे एक भजन सुनाना ये फॉर्मेलिटी के तौर पर तब तक तो पता नहीं सुनवाई होगी कि नहीं लेकिन जिस दिन रूटीन में आ जाओगे कि जैसे दिन की रोटी खानी है रात को रोटी खानी है रात को सोना है सुबह उठकर 10 बजे ऑफिस खोलना है जिस दिन उस रूटीन में आ जाओगे उस दिन से आपको घेर कर चलने लग जाएगा बहुत सी अर्जियां रोज कोई ना कोई दुखियारा मिलता है उनकी आस बंद गई कि बाबा जा रहे हैं रोज कीर्तन हो रहे हैं क्या पता किस कीर्तन में कोई अर्जी लग जाए तो आइए ऐसे ही कोई दीवाने कुछ दीवानों की ये अर्जियां इस भजन के माध्यम से निवेदन करूंगा श्री श्याम कला भवन आपका कोटि कोटि नमन करता है आपको जंगल में मंगल बना दिया आपने भरतपुर वालों का बहुत बहुत आभार आगरा वालों का बहुत बहुत आभार और जयपुर से जिनकी सोच जिस दिन से हमने जिस दिन से फागुन मेला 2018 में ये अनाउंस हुआ कि यात्रा चलेगी उस दिन से जयपुर वाले और खासकर हमारे विमल भैया उस दिन से इस यात्रा के लिए पलक पावड़े बिछा दिए हम इनको कभी फोन नहीं करते इनके बराबर फोन आते हैं कि ऐसे कर रहे हैं ऐसे करना है ऐसे करना है तो आप सबको नमन है आप सबकी भावनाओं को नमन है आप सबकी सोच को नमन है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये किसी संस्था के लिए आप नहीं कर रहे हो श्याम कला भवन तो एक नाम है लेकिन है ये बाबा का काम चाहे वो आगरा वाले हो चाहे झारखंड बिहार यूपी बंगाल जहाँ जहाँ के लोगों ने अपना एक सेकंड भी इस यात्रा के लिए दिया है ना मैं दिल से कहता हूँ वो सेकंड बाबा ने नोट कर लिया है जब दरकार पड़ेगी तो जब दरकार पड़ेगी तो इसका उत्तर देने के लिए शाम जरूर आएगा आइए दीवाना कहते हैं बाबा से कभी लो खबर हमारी कभी हाल पूछ जाओ मेरे श्याम आ जाओ घन श्याम आ जाओ बोलो कभी लो खबर हमारी कभी कुछ जाओ मेरे श्याम आ जाओ घनश्याम okay से किस्मत लिखी हुई है आप चाहोगे थोड़ी ना मानेंगे उसको तो जो करना है वो करेगा लेकिन बाबा किस्मत भले न माने निर्मल तो मान जाओ मेरे शाह अब किसी ने अपने मन ने एक सवाल किया मन ने ही सवाल किया जब किस्मत ही ताकतवर है तो फिर शाम को क्यों पूजेगा कोई किस्मत बनी आपके पिछले कर्मों के कारण बैलेंस है भाई देखिए मोबाइल है ना आप तो मोबाइल सोचते हो कि 20 साल 25 साल से आया मोबाइल चिप लगा है सारा डाटा फीड है लेकिन ये टेक्नोलॉजी तो ठाकुर के ज़माने से है जब से इंसान बना है तभी ये चिप बना दिया इंसान आता है चिप लग कर आता है और इंसान जाता है सब कुछ खाक हो जाता है लेकिन वो चिप नज़र नहीं आती लेकिन वही डाटा हमारे ऊपर जाता है तुरंत ऊपर वाले ठाकुर के कंप्यूटर में वो डाटा फिट होता है कच्चा छीटा सामने नजर आता है सीआर डीआर दोनों बराबर तालमेल बैठाया जाता है अगर क्रेडिट बैलेंस आपके अकाउंट में है आपको नीचे मोदी जी की तकदीर लिखकर भेज देगा मोदी जी ने कोई थोड़ी कि पीएम बन गए इस जन्म में कुछ किया होगा पिछले जन्म में अच्छा किया लेकिन अगर किस्मत खराब है ना तो श्याम क्या करता है श्याम किस्मत बदल नहीं सकता लेकिन पैरल किसी आदमी से बड़ा होना हो तो उसको ख़त्म मत करो एक लाई एक लकीर खींची हुई आपने सबने कहावत पढ़ी ना एक इतनी बड़ी लकीर है उसको अगर छोटा करना है लकीर को काटने की दरकार नहीं नीचे बड़ी लकीर खींच दो शाम के दरबार में जाओगे ऐसा बना देगा ऐसा बना देगा कि गलत काम आपके हाथों से नहीं होगा इस जन्म के अंदर में भी पिछले जन्म में अगर आपने सौ गलत काम किए हैं इस जन्म के अंदर में हर सेकंड के अंदर में अच्छे अच्छे कामों के अंदर में आपको डाल देगा और इसी जन्म के अंदर में इसी जन्म के अंदर में आपका क्रेडिट बैलेंस बढ़ जाएगा और जिस दिन डेबिट बैलेंस खत्म होगा क्रेडिट बैलेंस बढ़ जाएगा उसी दिन से सुख के दिन पलटने लग जाएंगे यही मेरे शाम का किस्मत भले न माने निर्मल तुम मान जाओ मेरे श्याम घनश्याम साचे दरबार की रोज ठाकुर को बस इतना कहना शाम नजर मत आना नजर मत आना लेकिन आना नजर मत आना लेकिन आना आइए एक प्रेमी बाबा से और क्या कहता है बाबा मंदिर में पहुंचकर सोचा अच्छा इतनी बड़ी चीज कह रहा है दावे से कह रहा है कि तू मुझे नहीं भूले लेकिन अगर तू भूल गया तो तेरी सजा भी क्या होनी चाहिए ये भी तू ही बता दे तो उसने कहा बाबा वेरी सिंपल गर जो तुम्हें भुला दे गर जो तुम्हें भुला दे तो हस्ती मेरी मिटा दे बोलो गर जो तेरे सिवाय मेरे पास है क्या मेरी हस्ती तेरे से है सड़क पर था आपने हाथ पड़क पकड़कर आसमान पर बैठा दिया इतनी इज्जत इतनी शहरत दी इसके बाद भी अगर मैं आपको भूल जाता हूं तो मैं इंसानियत इंसानियत की श्रेणी में नहीं रहता अगर मैं आपको भूल जाऊं तो मेरी हस्ती मिटा देना क्योंकि आपको भूल कर मैं जिंदा रहूं ये अब नहीं चाहूंगा कौन कौन चाहता है कि बाबा को कभी नहीं भूले पूरे हाथों से मिलकर तालियां बजाकर बोलना वो दिन कभी ना seu buraco. Thank you. दिया अच्छा जी कॉल डाइवर्ट किया करो अपने को डाइवर्ट देखो इस पोल को मत छूना भैया आगे भगत जी बैठे डाइवर्सन <laughs> हो जाए वाइब्रेट हो जाएगा देखो बस चार लाइनें और सुनाऊंगा उसके बाद आरती होगी क्योंकि रोज बेटा बैठ जाए बाद में लेना कीर्तन के बीच में कुछ मत किया बड़े से बड़े संतों से पूछ लो कुछ भी कर लो पता नहीं क्या होगा कीर्तन करो अच्छा ही होगा महाराज सही है नरसिंह भगत ने क्या किया हम लोग तो आप लोगों को सौ कीर्तन के अंदर में कोशिश करते हैं कि एक भजन दोबारा रिपीट नहीं हो गया बोर नहीं हो जाए लेकिन नरसिंह भजन को तो जो जिंदगी भर जब तक जिए तब तक एक ही लाइन गाई श्रीमन नारायण नारायण नारायण तो ठाकुर दौड़ कर आ भक्त के भाव में इतनी ताकत थी कि भगवान चले आए और चरण दबाने लगे भक्त के होश नहीं रहा भजन में बहुत ताकत है भजन किया करो और ये हमारे लिए अच्छी बात है विमल भैया अभी इंडिया में जो दौर चल रहा है सच बताऊं 20 साल 25 साल 30 साल के नौजवान जो हमारे बाबा की तरफ झुके हैं ना बहुत बड़ी बात है लेकिन एक रिक्वेस्ट करो डाइवर्ट मत हो और कोशिश करो कोशिश करो इसका नाम यहां बसाने की इसका सहारा लेकर अपने नाम का दीपक जलाने की कोशिश मत किया आप अगर इनकी शरण में रहोगे तो आपका नाम अपने आप चमका देगा और जिसका नाम ये चमकाता है ना वो कभी दिया बुझता नहीं है लेकिन जो अपना नाम खुद चमकाने की कोशिश करते हैं साल दो साल पांच साल मार जाता है लेकिन फिर पता भी नहीं चलता दीपक का भी पता नहीं चलता बाकी का भी पता नहीं चलता बोल के की फेसबुक व्हाट्सएप अच्छी चीज के लिए है लेकिन उसको इतना भी ऐसा भी मत करो कि उससे कोई गलत मैसेज जाए शाम जगत के अंदर में वही चीज आप डाला करो जिससे मेरे बाबा के बारे में लोगों को अच्छा ही आप पता चले आगे मैं क्या कहूँ आइए एक बहुत प्यारा भजन है क्या पता कोई टूटा कोई हारा कोई लूटा पिटा कोई मारा दरबार में बैठा हो इस भजन को सुनने से क्या पता उसके मन का विश्वास और बढ़ जाए कीर्तन क्यों करते हैं किसी एक कीर्तन में अगर एक नया प्रेमी का विश्वास जग गया बस कीर्तन सफल हो श्याम सब पर कृपा कर देता है भगवान जब आते हैं ना जिस रास्ते से आते हैं वो सारा रास्ता तर जाता है अगर हमारे घर आएंगे तो हमारे पड़ोसी का भी बेड़ा पार हो जाएगा आप किस्मत वाले होंगे अगर अगर आपके बगल में कोई शाम प्रेमी रहता है आपके बुलावे पर नहीं भी आया अगर उसके भाव में कशिश है और उसके बुलावे पर बाबा आ गया तो भी आपका बेड़ा पार है वरना लोग तो यहाँ पर कहते हैं बाबा मेरी एक फूटे बगल वाले को दोनों फूटनी नहीं चाहिए ऐसे भाव रखने वालों के पास नहीं आता लेकिन अगर कोई ऐसा भाव रखता है ना कि बाबा मेरा काम बाद में बना देना ये मुझे ज़्यादा दुखियारा नजर आ रहा है इसका पहले बना देना उसका एक काम बनाता है आपके सौ काम बना कर जाए जिंदगी का भरोसा है हालांकि ये बातें शमशान में जाते हैं ना हम लोग हम्म। वहाँ पर समझ नहीं आती बाहर निकलने के बाद सच्चाई ही है एक पल का नहीं भरोसा संचय करो अपने लिए संचय करो अपने परिवार के लिए संचय करो लेकिन उसमें से कुछ ऐसा भी करो किसी और का भला होगा जिस बच्चे ने अपने बाप का मुंह नहीं देखा छह महीने का बच्चा है बाप मर गया पलेगा नहीं क्या पलेगा पलेगा वो और बाप ने भले ही जीते जी जिंदगी में कुछ किया ना किया हो ऐसे बहुत से इंसान देखे हैं जिनके सर पर माँ और बाप का साया नहीं रहता है वो संभालने से पहले से नहीं होता है लेकिन बहुत ऊंची उड़ान उनको मिलती है ठाकुर की कृपा होती है उनका इसलिए प्रेमियों भजन कीर्तन करने का मकसद यही है कि कम से कम शाम तक खुश होता है जब शाम के किसी बंदे को आप खुश कर दोगे तो शाम भी खुश हो जाता है शाम भी देखता देखो इस बंदे ने आज उस मेरे उस प्रेमी के लिए आज काम कर दिया मुझे जाना था अब बताओ मुझे अगर जयपुर में काम पड़ जाए मैं कलकत्ता से जयपुर आऊँ या तो मैं ट्रेन में आऊँ तीस घंटे लगेंगे फ्लाइट में आऊँ दस हज़ार आना दस हज़ार जाना बीस हज़ार लगेगा और अगर शाम का कोई प्रेमी बिमल भैया बैठे हैं यार आप लोग कोई भी जयपुर वाले बैठे हो एक टेलीफोन कुरका दिया बिमल भैया हमारा काम कर दो या मैंने बाबा को पुकारा ठीक है और अगर मैंने बिमल भैया को या जयपुर के किसी भी शाम भक्त को पुकारा या आगरा वाले अनूप भैया को पुकारा या कहीं कभी किसी प्रेमी को पुकारा और उसने तुरंत मेरा काम कर दिया तो बाबा आज इसने मेरे को रिलीज कर दिया नहीं मुझे दौड़ के जाना पड़ता और काम बनाना पड़ता मेरा एक एजेंट वहां बैठा है बाबा आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देगा उसी में सच्चाई है ये सच्चाई है दरबार की सांवरिया सांवरिया सांवरिया आडया सांवरिया जद कोई न आवे को दुनिया सावरियो काम बनावे बोलो जद कोई ना कौन कौन मानता है ऐसा होगा बस आखिरी पुष्प सारे मिलकर जोरदार तालियां बजाकर बोलेंगे क्या सावरियो कांवरिया का झूला ही हिलाता है बाबा पूछता अरे लीला क्या हुआ लीला कहते हैं बाबा किसी भक्त पर भीड़ पड़ी है उसको उसी तरह उठाती है जैसे कि इंसान को उठाया जाता है अस्पताल में ले जाकर उसको भर्ती कराया जाता है डॉक्टर ये देख कर इलाज नहीं करता कि अच्छा इंसान है कि ये बुरा इंसान है उसका सिर्फ फर्ज होता है इसका इलाज करना इसको ठीक कर देना उसके बाद फिर पुलिस अपना काम करती है वैसे ही इनके दरबार में भी बाबा हम गुनेगार आज है ना बाबा हरियो निश्चित आवे गो कई लोग तुरंत आत्मा कल्याण से होता है इस तरह कई बार हम लोगों से लोग सवाल कर देते हैं टेलीफोन भी आते हैं कि भैया आप लोग तो कहते हो शाम के दरबार में तुरंत काम बनते हैं हम तो साल भर से जा रहे हैं हर ग्यारह को जाने लगे आजकल हमारा काम नहीं बनता उसको क्या जवाब दो भाई मेरा तो पहली बार में बना अब तेरा नहीं बना तो मैं क्या बोलू तू शायद गया ही था इसलिए कि सौदा खरीद कर ले आऊ सिर्फ सौदा खरीदने गया था शाम से मिलने नहीं गया था ये दरबार तो वो दरबार है यहां जाकर तो बिन मांगे मिलता है लेकिन तू तो मंदिर पहुंचा नहीं उसके पहले बड़ी बड़ी चीजें बोलना शुरू कर दिया सीढ़ियां चढ़ते समय तू तो ये नहीं सोच रहा कि मैं बाबा के पास जा रहा हूँ तू तो, तो ये सोच रहा है कि मैं किसी डॉक्टर के पास जा रहा जिस दिन हम सिर्फ बाबा से मिलने जाएंगे जिस दिन हम बाबा से रिश्ता बनाने जाएंगे कि बाबा मुझे अपना बना लो हालांकि मैं काबिल नहीं हूँ आपके लेकिन मुझे अपना बना लो जिस दिन ये बोलने जाओगे ना आपको कुछ कहने की दरकार नहीं पड़ेगी हर काम बिना बोले बनेगा समय से पहले बनेगा हर महीने की ग्यारह ग्यारह ग्यारह बारह ग्यारह को क्या बोलते हो पहली ग्यारह जाओगे नहीं उसके पहले ही बाबा कुछ ऐसा कर देगा कि आप हर ग्यारह को दौड़ कर जाओगे बीच में भी समय मिलेगा तो दौड़ कर चले जाओगे साचा दरबार होते हैं ये दरबार आजमाने का नहीं है ये दरबार कुछ करने का है दिल में समाई रखकर अगर इस पर पूर्ण विश्वास करके अगर इस दरबार में जाकर सिर्फ झुक कर कहते बाबा आपने मुझे बुलाया आपका शुक्रिया बाबा कृपा रखना फिर बुला लेना बाबा जैसे रखना रखना लेकिन अपने दरबार से दूर मत रहना कोई भी बाप अपने बेटे को मुफलिसी में नहीं जीत जीता देख सकता हर बाप चाहता है कि उसका बेटा खूब खुश रहे और अगर आपने बाबा को अपना बाप बना लिया और बाबा ने आपको अपना बेटा बना लिया कहीं भटकने की दरकार ही नहीं होगी बोलिए सांचे दरबार की प्रेमियों आप लोगों ने जो प्यार बरसाया है आज जो यहाँ पर पूरी व्यवस्था हुई भरतपुर वालों की तरफ से मैं एक बार श्री सुनील जी शर्मा आपने जो प्यार बरसाया है जो व्यवस्था की है और जो बाबा का आगमन किया है इसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलकर आपके भावों को छोटा नहीं करूँगा लेकिन प्रवीण जी फौजदार मैं निवेदन करूंगा कृपया एक बार वो दरबार में पधारें और श्री श्याम कला भवन के स्वर्ण जयंती उपलक्ष्य में आज ये पद यात्रा और इस पद यात्रा के स्वरूप एक सम्मान प्रतीक चिन्ह और बाबा का एक सवाल उठाकर सम्मानित करेंगे देखिए कोई नहीं जाए पांच मिनट आरती में लगेंगे पर एग्जाम दे दिया रिजल्ट तो लेकर जाओ फल नहीं लेके जाओ इतनी देर ठंड में बैठे रहे अरे कुछ तो लेकर जाओ आइए प्रवीण जी दरबार में है और मैं निवेदन करूंगा बाबूलाल जी काबरा जी से एक बार वो खड़े होकर संस्था की तरफ से एक सॉल और बाबा का एक प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे जी शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा एक बार मैं विजय मस्करा जी से निवेदन करता हूँ कृपया वो बाबा का शॉल उठाकर बाद आरती होगी महाराज तो करो सभी बैठे रहे बैठे बैठे आरती करें बाबा की आरती करके